तो बारीक बेटे बारिक मुबारक Labia. baik eh? ah, ya. Okay, one more, one more, one more. Yes. Okay, ayah bapa kepala dia. Bapa kepala dia.